духтур чаро аз мурдаҳо рӯятро мепӯшонӣ аз мурдаҳо шар мекунам барои чӣ чунки бисёрии онҳо дар назди ман табобат гирифта буданд